გასაკვირი აქ არაფერია რომ ამ შემთხვევაში არ დაემთხვა ჩვენი პოზიციები ერთმანეთს მე არ მიკვირსეს მე გავითვალისწინე ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის რჩევა ესე ემოციების დაუკების თაობაზე ძალიან შვიდი დილა მქონდა შემდეგ პატრიარქ შოსტუმრე იულოცე ილიაობა კიდევ უფრო დამშვიდდი მაგრამ მინდა განვაცხადო რომ აზრი არ შემიცვლია გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის რომ ქვეყნის თავდაცვიანობა გაძლიერდეს პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ის მზად არის კვირის ბოლოსთვის ნებისმიერ ეთერში ნებისმიერ კონკურენტ პარტიასთან ნებისმიერ თემაზე ღია დებატებში მონაწილეობა მიიღოს.